skog. Han vill men kan inte sova. Hungern river hans varga buk och det är kallt i hans stova. aldrig Du varg, du varg, kom inte hit Ungen min får du aldrig nattens skog ilar av hunger och klagan. Men jag ska ge en svans sånt passar i varje mat Kom inte hit, ungen min får inte sova. Hungern river hans varga buk. Och det är kallt i hans stova. Du varg, du varg, kom inte hit. Ungen min får du är trygg. Du varg, du varg, kom inte hit.